مارك درافت راوند 2 ما بطول عليكم اتمنى لكم مشاهده ممتعه تنسون اللايك وسبسكرايب وشير إذا عجبكم المحتوى شغلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد يعطيكم العافية وشرفتوني